ताकि तक ता बिम तर गिर तक दिम ताकि ता तक ता दिम तर गिर तक दिम ताकि ता दिम ताकि ता नग दिम तर गिर तक दिम ताकि ता けどな誰かの